Шимэл оюун ухаан таны эзэн барыг дулаах уу? Сүүлийн үед бичиг техникийн олонний анхаарлыг татаад буй ChatGPT технологи бизнесийн салбарт ямар ямар шинэ боломжуудыг үүсгэх вэ? Дараах 10 салбарт нөлөө үзүүлнэ. Та маркетингийн салбарт ажилладаг бол реклам, зар сурталчааныхаа зохиолыг гаргахад маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэглэгч зах зээлийнхаа судалгааг хийхэд Хэрэглэгчтэй харилцах албаныхан дэвт хүн үйлчлэгээнийхээ талаар мэдээллийг хэрэглэгчдэд өгөх, хэрэглэгчийн асуудлыг шийдэх, удирдлагын гүйцэтгэл туслуулах. Та боловсролын салбарт ажилладаг багш бол ихэнх төлөвлөгөө гаргах, хүнд хэцүү сэдвүүдийг хялбарчлахад бүх хүмүүсийн асуултанд хариулах Санхүүгийн салбарын санхүүгийн тайлангаа гаргах хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг судлуулж, эрсдлийн үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийхэд эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг компаниуд эсвэл эмчнэр өвчтөнийхөө эрүүл мэндийн түүхийг нэгтгэн харах, өвчтөндөө эрүүл мэндийн зөвлөгөө хуу хүмүүсийн тогтмол асуудаг асуултуудад хариулуулахын тулд хуулийн салбарын маш их бичиг цаас боловсруулдаг. Хэл зүүн баримт бичгүүдийг эмхэлж, цэгцэлж, брангуулахад маргаан зөрчлүүдийг судлан дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийхэд тул хэрвээ та үйлдвэрлэл эрхэлдэг бол үйлдвэрлэлийн тайлан мэдээг гаргуулах, нийлүүлэлтийн сүлжээг зохион байгуулахад туслуулах, дата мэдээлэл дүн шинжилгээ хийх зорилгоор та жижиглэн худалдаа эрхэлдэг дэлгүүр ажилуулдаг бол бүтээгдэхүүнээ ангилан ялгахад тусалж чадна. Хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн санал болгох, бүтээгдэхүүний тайлбар болон тодорхойлтыг гаргуулж болно. Та хүний нөөцийн албанд ажилладаг бол тогтмол асуудаг асуултуудад хариулуулах, тэр цаг товлох, мөн шин ажилтнуудыг сургахад хамгийн сүүлд Төрийн байгууллага болон засгийн газар эхүү технологиг дараах байдлаар ашиглах боломжтой. Засгийн газрын мэдээ мэдээллүүдийг бэлдэн боловсруулах, бичиг баримтуудыг архивлж, эмхэлж цэгцлэх, иргэдийн тогтмол асуудаг асуултуудад хариулах.